خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی اس سے زیادہ کیا دیر لگے گی خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی روٹے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی گولڈ روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی روٹھے ہیں منانے میں ہاں۔ ذرا دیر لگے گی تم تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا استقبال کریں استقبال کریں مصرے کا استقبال کریں تم سامنے آ جاؤ آنکھوں میں بٹھا لوں تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی تم نے جو اشاروں میں شیر سنے شیر سنے تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی وہ بات میں ذرا دیر لگے وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی اور یہ درد نے دیا ہے یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے بھائی کیا کہنا خان صاحب بہت شکریہ آپ کا مشاعرہ اس وقت کامیاب بے مبارک مبارکباد ملاحظہ فرمائے نہیں بھائی اسے لگائے رکھوں ایسا بہت شکریہ کوئی اور لے سکتا ہے ملاحظہ فرمائیں حضرات یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی واہ کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن عادل بھائی دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی بہت شکریہ انسار بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت خورشید بھائی خورشید بھائی اچھی شاعری اچھی غزل کبھی پرانی نہیں بے ہاں، بے شک شک شک اس میں کوئی نہیں اچھا بہت اچھا سنا آپ نے واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ کا لگانا بڑا آسان ہاں، ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی بستی کے جلانے کو تو ایک پل بہت ہے کو تو ایک پل بھی بہت ہے بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے واہ واہ واہ ارے بھائی کنوینر صاحب ہمارے مشاعرے کے بھائی ان کے لیے ایک بات تالیہ بجا دیجیے گا آپ اس وقت تک یہ کامیاب مشاعرہ میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ آپ کا واہ بہت شکریہ بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے خورشید بھائی بستی مشاعرے آشم تم نے سنبھالا میں خاص طور سے تمہارا شکر گزار ہوں اس وقت کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی بازار میں ایک نیا شیر بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے بچوں کو سلانے ذرا دیر لگے آہا ہا اے آہا کیا اچھا شیر بنا دیا ارے واہ واہ واہ واہ واہ ایک بار استقبال کریں شیر کے استقبال کر دیں آپ سب اے ہائے واہ واہ واہ پھر بڑے خورشید آئی بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی بہت شکریہ صرف کا بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے اس شیر کے لیے غزل سنوائی آپ کو بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے اللہ خوش رکھے ابھی بیٹھا لو بہت شکریہ مناسب یہ ہے اس شیر کا استقبال کیا جائے زوردار تعلیم بجائے جائے اس شیر آئے ہائے واہ واہ واہ واہ واہ بہت شکریہ واہ واہ واہ واہ خورشید بھائی بہت شکریہ بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی for more updates, subscribe to our channel